Jauhlah jauh dari langkah Tinggalkan kampung, tinggalkan rumah Pasti ku rasa tak beda ya pergi demi cita-cita Ku pasti balik cuma kau boleh di padang ya, janji penuh sedih Pastilah sedih Tahan di dalam hati rasa baru Langit, bumi, bulan bintang jadi satu duakan hati Panas, hujan, ribut kuda peduli Rele, aku rele demi cinta mati Pasti balik jumito kamu Boleh dipagari janjiku balikan yang nak ngomong apa Ikhlaskan hati, ikhlaskan semua Kaulah jauh kaki langkah